شوق نانی با درد من تو درمانی گل خوشوی روشانی زمین و شلرزانی و خانی نازنین من сири ма ва сиришқа аз эрон то ба юнонӣ аз эрон то ба юнонӣ лайло лайло Shadow Boy. نام تو لیلا دل من فدا نام تو لیلا دل من فدا دل به تو دادم به دل مبتلا دل به تو دادم به دل مبتلا خالصی های خالصی های دل منم کتاب است از ما سلام باد است ای آرزوی جانم از ما سلام باد است ای راحتی روانم از ما سلام باد است ای راحتی روانم از ما سلام باد است لیلا لیلا لیلا چینا زنی نوایلا لایلا لایلا لایلا چینا زنی نوایلا زلفا تر چان کرده مرا جگر خون کرده در سینه خود غم ها را پینا کرده لایلا لایلا لایلا چینا زنی نوایلا لایلا لایلا لایلا چینا زنی نوایلا پریشان کرده مرا جگر خون کرده در سینه خود غم ها را پینا کرده لیلا لیلا لیلا چی نازنی نویلا لیلا لیلا لیلا چی نازنی نویلا دلم بر دست نگاره در فصل بهاره دلم بر دست نگاره در فصل بهاره بخوانم همچو بلبل در عشق از خار زاره بخوانم همچو بلبل در عشق از خار زاره نگارز نر فصل بهار میخوانم همچو بلبل در از خار زاره میخوانم همچو بلبل خار تو باشید زمین و آسمان تخت سلیمان سلیمان در صدا باشد تو باشید سخن عشق به جنجال کشید یارم زدل به ما نروی سخن عشق به جنجال کشید یارم زدل به ما نروی عشق بود ساله بهر نست بود یک بود ساله بهر نست بود آسمان دارا زمین سخت بود آسمان دارا زمین سخت بود یارم زدنه به نرمه سخن عشق پاجان جال کشید یارم زدنه به مادرمه عشق بود ساله و هر نز بود عشق بود ساله و هر نز بود آسمان دار زمین سخت بود آسمان دور زمین سخت بود